Ev çok sıcak. Bir klimayı açsam iyi olacak. Açtım. Biraz sonra devreye girer. Bu kadar da soğuk yaptım. Bunu değiştirmem lazım.